La percepción general sobre las grandes empresas de informática del mundo es que los trabajadores tienen regulados sus derechos laborales, pero la realidad es muy diferente. La gran mayoría de las desarrolladoras de videojuegos son conocidas por la sobrecarga de trabajo de sus empleados. Una de las prácticas más extendidas es el crunch time. Esto es cuando la desarrolladora se da cuenta de que el producto está experimentando un retraso y no se va a llegar a la meta a tiempo, la respuesta a este problema suele ser hacer trabajar a los empleados hasta 80 horas de trabajo en una semana con la intención de poder cumplir ese plazo. Según un estudio realizado por VentureBeat, al 76% de los trabajadores les ha sucedido esto. En Estados Unidos, país líder en la industria, los trabajadores no cobran por el tiempo extra trabajado durante el crunch, debido a que todas las desarrolladoras mantienen empleados con salarios fijos. Por ejemplo, en la famosa desarrolladora Rockstar, un empleado llegó a decir que fueron obligados a realizar jornadas de 60 horas semanales para llevar adelante el proyecto y llegar a la flecha de entrega planificada, lo que conllevó trabajar de lunes a sábado 10 horas diarias. Una de las reflexiones que debemos hacer como ingenieros informáticos y posibles trabajadores en una empresa de este ámbito debería ser que a falta de protecciones legales la sobresaturación de trabajo lleva a condiciones indignantes, es responsabilidad nuestra defender nuestros derechos como futuros trabajadores e impedir que se repitan situaciones como estas.